Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre ablama. Am înțeles de la autorul cărții The Millionaire Mindset, uh, Jerry Robert, că unul din cele cinci verbe cele mai puternice din lume este ablama. M-am uitat în text online, are antonim pe a lăuda. Și am avut uh, așa uh, o chestie pe harta mea mentală, mi-am dat seama că ablama este absolut identic cu a lăuda, pentru că dacă eu blamez pe cineva, a, acea persoană poate fi plăcută pentru altcineva. Iar dacă eu laud pe cineva, acea persoană pe care eu o laud poate fi blamată de altă persoană. Și ștampila asta pe care eu o pun de blamare sau de lăudare, ca să zic așa, este doar pentru mine știi, și nu știu, mie mi se par două verbe foarte la fel. Vreau să-ți dau exemplu uh, ce înseamnă atunci când, în psihologie, când spui unei femei uh, ești frumoasă. În psihologie se spune că s-ar putea să fie o declarație puțin agresivă uh, pentru o femeie, pentru că ea în mintea ei va fi a, deci sunt momente când nu sunt frumoasă. Și acum când îmi spune că sunt frumoasă, a, trebuie să mă păstrez așa, e puțin agresivă chestia asta. La fel și cu aplama a, uh, și a lăuda. Nu știu care din ele sunt mai agresive. Vreau foarte mult părerea ta, te rog mult, scriem jos ce înseamnă pentru tine a blama la pachet cu a lăuda. Ciao!